Во ова видео ќе се запознаеме со разликата помеѓу расстојание и изминат пат и како може да ги представиме во зависност од времето. Но прво треба да се запознаеме со разликата помеѓу тоа што е скаларна величина, а што векторска величина. Двете величини се типови на мерење. Но скаларната величина ја покажува само големината на мерењето, а векторската величина ја покажува и големината и насоката на мерењето. Ова ќе го сретнеш во разни примери. Големината на брзината и изминатиот пат се скаларни величини, додека брзината и поместувањето се векторски величини кои имаат и насока. Брзината ни кажува колку брзо се движи еден предмет, како и во која насока се движи, па затоа е векторска величина. Поместувањето ни покажува колку далеку еден предмет се поместил, како и насоката на поместувањето. Например, куче кое поминува 10 метри во 5 секунди, има брзина од 2 метри во секунда. И тоа 2 метри во секунда на десно. Понекогаш е потребно да се представи движењето на предметот со текот на времето. За да се направи тоа се користат графиконите изминат пат време и графиконите брзина време. Ако го погледнеме графиконот изминат пат време, ќе забележиме дека времето е прикажано на хоризонталната x оска на дното, додека изминатиот пат е прикажан на вертикалната y оска. Времето скоро секогаш се прикажува на x оската, а тоа што го мериме, како изминатиот пат во овој случај, се прикажува на y оската. Ајде да додадеме информации на графиконот изминат пат време. Алиса почнува да оди кон Боб, движејки се со константна брзина. Тоа се прикажува со диагонална линија од координатниот почеток. Ако оди побавно, линијата ќе биде помалку стрмна и ќе има помал наклон. Бидејќи за истото тоа време, таа ќе помине помало растојание. Ако оди побрзо, линијата ќе биде пострмна. Таа ќе се врати дома со истата брзина, но овој пат таа ќе се оддалечува од Бог, па линијата што ќе ја нацртаме мора да биде во спротивен правец. Ја цртаме линијата надолу, назад кон хоризонталната оска. Кога таа ќе се врати до хоризонталната оска, тоа значи дека ќе биде назад дома. Значи, незиното поместување е нула. Ако Алиса стои и не се движи во дадена точка, времето ќе се зголемува, но незиното растојание нема да се менува. Тоа ќе се представи со права линија. Сега ти си наред. Дали може да го прикажеш ова движење? Паузирај го видеото и продолжи кога мислиш дека имаш решение. Дали го реши правилно? 50 метри во 50 секунди е оваа дијагонална линија. Потоа 30 секунди за уште 50 метри и потоа 100 секунди пешачење се до дома. Дали ги означи хоризонталната и вертикалната оска правилно со единици? Интересен податок. Дали знаеше дека просечната брзина на пешачење на една личност се менува од земја до земја? Една анкета покажува дека најбрзо се пешачи во некои земји како што се Германија и Холандија, додека земји во кои најбавно се пешачи се Кина и Австрија. Се надевам дека сега е разбра разликата помеѓу скаларни и векторски величини и како успешно да ги нацрташ изминат пат време графиконите. Доколку ти се допадна видеово, сподели го со другарчињата. За повеќе интересни содржини посетија нашата веб страница науказадеца.мк.